جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے شفا دیکھی ہے بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے نزوں گیا جس نے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے تب ہی حاکم نے موت سے فضا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دی